die bands, ayy. Home of die Stacks und die Bags, go. Home die Bands, ayy. Home of die Stacks und die Bags. Früher war ich viel zu nett. Heute sag ich fuck it up, Eis um mein Neck. Heute sag ich Stats, Slime, no cap. yeah. und ich mein die echten Homies, nicht die faken Phonies Ja, ich bin in meiner Bag, Sneakers sind clean, aber geht euch den Dreck, uh Früher war ich viel zu nett, heute sag ich fuck it, hab Eis um mein Neck, uh Wem kannst du wirklich vertrauen? Nicht bei dem Stammbaum mit demselben Blumen Und das sind Facts, Homie, alles wird gut, doch Deswegen die Packs auf Sumo Wir smoken Gas, you know Und holen die Bands, you know Ich will ne Bag für die Show Spielen zwei Shows in a row Ich hab mir die Ohren zu wirklich loyal Hol mir die Bands, ey, hol mir die Stacks und die Bands Früher war ich viel zu nett, heute sag ich fuck it up, Eis um mein Neck Heute sag ich Stats, I'm no Homie,